Tanzania ina hali ya hewa nzuri sana kwa ulimaji wa korosho na hata ardhi yake ni nzuri, na msimu wa korosho unaanzia tuseme kuanzia mwezi wa tisa mpaka mwezi wa kwanza, na korosho zake pia ni nzuri sana, ni zina ubora hali ya juu. wakulima alikuwa anapata tabu sana kuhusu mazao ya korosho. Wananunua korosho kwa India, wanauzia, wanapeleka India. Watipofika kule, watupouza India malighafi hiyo, huku sisi hatupati faida. Faida wanapata wao huko huko. Mara ya kwanza kulima tukaondapata tabu sana kuhusu zao la korosho, lakini sasa hivi na uwezo wa kuzibangua na kuzichambua. Wanakuja matajiri kutoka sehemu mbalimbali, wanakuja kuchukua korosho ambazo zilikuwa malighafi tayari. Yaani kwa sasa hivi nashukuru ghala tunalo la kuhifadhia korosho kwa mwaka mzima, tunagonga tu tunauza. Badala hilo tumepata msaada kutoka Poland. Katika utengenezaji wa korosho zetu tunatumia mikono, na ndio maana tunatumia nguvu nyingi, lakini tunapata korosho zenye ubora zaidi kuliko iliyobanguliwa na mashine. Kwa njia hiyo, ubanguaji wa kutumia mikono, watu wengi wanapata ajira. Faida yake inapatikana kwa wote hapa kijijini. Kama hivi tunagodoa mabovu na yani, yale usiku yahifadhi kwa sababu hayafai. ambayo ni korosho, unaanza kuiokota kwenye mti. Ukishaiokota kwenye mti na kuja kuianika muda wa siku tatu. Baada ya kuimaliza na kuja kuichemsha. Tunawasha moto. Baada ya dakika kumi moto ukishakolea, tunaweka korosho kwenye stima. Baada ya dakika thelathini korosho zetu zishaiva tayari na kuzipoka. Baada ya kuzilipua zikinyauka maji, tunaziweka juani na kuzianika muda wa siku tatu tayari na kugongwa. Tukishamaliza kuanika jua la siku mbili, ndipo tunaichukua tunahifadhi, ni tayari kwa kuigonga. Ngai korosho tunaichukua unaigonga namna, unaanza kuigonga kwenye kichwa, unaigeuza, unaipiga mgongoni, alafu unairudia tena hapa juu kwenye kichwa, ndipo unaibandua, unairusha kwenye chombo cha kuhifadhia korosho namna hii, kama jinsi unavyoniona hapa. Korosho gafi inaanikwa juani alafu nachemshwa katika stima ili kupunguza wakali wa mafuta yake. Wabanguaji wanatumia majivu kwa kuzuia mikono ili isitunike. Korosho ikishabanguliwa inawekwa kwenye draya masaa sita inatolewa na kupimwa unyevunyevu wake. Hatua inaonekana watu wanatumia wanatumia kisu kufanya peeling. Ah, ile tayari, ile tayari tunaweza hapa. hizi mzima hizi hizi ndo zile ulizozitoa ni mbovu vipande. Hapa ndo usafirishaji shakuwa tayari. Tumefika hatua yetu ya mwisho, tunaandaa kosho zetu kuweka kwenye vacuum tayari kwa kuuza na kusafirisha. Sisi ni wakulima wa korosho na wabanguaji, tunatengeza korosho yetu yenye ubora wa hali ya juu na ina garantia kutosha, lakini tunauza hapa hapa Tanzania. Tunahitaji tupate soko la kuuza bara la nchi, kama kwa mfano Ulaya na sehemu nyingine tofauti, kwa sababu tukiuza hapa hatu, hatupati pesa ya kutosha, tunatumia nguvu nyingi, lakini pesa inakuwa ni ndogo. Na katika huu mradi wetu wa korosho tumechimba kisima, kwa sababu kwenye uchemshaji wa korosho unahitaji maji, na pia wanakijiji wamepata maji, kwa sababu hapa kijijini maji kidogo ni ya shida, wanachota mbali, kwa wamepata maji kiurahisi. wageni wetu makampuni ya Ulaya karibu Tanzania. Korowesho yetu umetengezwa na Kaulima pamoja na Bangwani. Korowesho zetu ni nzuri sana na zina garantii na ni nzuri sana kwa kuliwa. Karibuni.